कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के तेवर बेहद तीखे नजर आ रहे हैं कुल मिलाकर पाकिस्तान गिदड़ भपकियां दे रहा है लगातार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वे साबित करती हैं कि पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर बेहद बौखलाया हुआ है इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा दुनिया भर के नेताओं से बातचीत कर समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है उन्होंने तुर्की मलेशिया सहित छह देशों के नेताओं से बात की इमरान ने मंगलवार को यह भी कहा यदि युद्ध थोपा जाता है तो पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है पूर्वी सीमा पर सेना की तैनाती भी बढ़ा दी है इस फैसले के बाद कश्मीर घाटी में बनने वाले हालात और नए समीकरणों पर सेना मुख्यालय में आर्मी चीफ की कोर कमांडर की आम बैठक हुई इस बैठक के बाद पाक आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि वो कश्मीरियों के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं कुल मिलाकर पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर बेहद नाराज दिख रहा है पाकिस्तान की नाराज़गी ये जाहिर करती है कि उसे कश्मीरियों के लिए कितना दर्द उमड़ रहा है जबकि यह सब झूठा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर भारत के फैसले से पुलवामा जैसी घटनाएं होगी हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे प्रधानमंत्री इमरान खान का यह बयान बेहद चौंकाने वाला है और गैर जिम्मेदाराना भी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान को वह जिम्मेदार मानता है और पुलवामा जैसे हमले की वह धमकियाँ क्यों दे रहा है अगर ऐसी कोई घटना होती है तो क्या उसके लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की बातें आ रही हैं उससे यह लगता है कि पाकिस्तान भारत में शांति बनी नहीं रहने देना चाहता सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की बैठक में कहा कि पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों के संघर्ष में अंत तक किसी भी हद तक जा सकती है सवाल इस बात का है कि वह अंत क्या है क्या पाकिस्तान भारत से युद्ध चाहता है हालांकि पाकिस्तान